Saluton. Mi purigas la blanca tabulon. Mi preskau finis vidion fari. Kai poste mi iros al mia domo kai kun meditos kon vi. Do, restu kun ni, kun meditu kon ni. Tankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodia mi volas legi el tiron el uno el la play famai. Verco i de Zamenhof. Eble ecne verco char temas pri privata lettero al signoro Nikolai Borovko effettive en la originala vercaro aperas nur el tiro de citiu lettero quiu estis publicigita, presita, cun permesso de amba o correspondantoi, mult foie antau la originala vercaro, cae ni ne forgesu che gi estis vercita en la russa cae la traducon ne faris Zamenhof sed signoro vo go mi legos el pagio quartcent dec hoc. La iaro estas parte neconata. Temas pri mil naudec io. Iom post iom mi convincigis compreneble che ne cio farigias tiel facile che gi presentigias alla infano. Uno post la alia mi forgetadis diversa in infana in utopioin cae nur la revon pri unu homa lingvo mi niam povis forgeti, mai clare mi iel min tiris al gi, quancam, compreneble, sen iai definitai planoi. Mi ne memoras ciam, sed, en cia ocaso suffice frue, ce mi formigis la conscio che la sola lingvo povas esti nur ia neutrala, appartenanta al neniu e la nun vivantai nazioi. Citiu nel tiron altiris mian attenton pro vort electo. Zamenhof parolas pri infanae utopioi, sed ciam li parolas pri unu homa lingvo, li ne usas la vorton utopion, sed revon. Cai se vi rigardas la biografio in la viv prescribo in de famai artisto e sciencisto e ni diru novig emuloi anca en la entreprena sectoro oni facile pova strovi che la turno punto presentigias kiel revo do ne temas pri io precisa estis ne definita i plano il cae kai fakte li memoras giuste la exactan punton momenton en kiu la konscio al prenis la ideon sed tio signifas che la ideo la turno punta ideo ofte venas iel subconscie tiu nebula nivelo inter plena veco cae tuta sonjo. Cae tio estas tute alia afero ol utopio. Dancon provia atento, gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.